Hola nuevamente y bienvenidos al canal de La Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y en este nuevo video les voy a explicar cómo conseguir un voluntariado con la plataforma Worldpackers. ¿Por qué? Porque pagar una membresía de voluntariado no es suficiente y no asegura el voluntariado. Entonces aquí les explico cómo conseguirlo. pagar una membresía de voluntariado, en mi caso les voy a explicar con Wallpackers, no asegura el voluntariado. ¿Por qué? Porque simplemente asegura el acceso a una plataforma que es como una base de datos de ofertas de voluntariado y ustedes después de tener ese acceso dentro de la misma plataforma van a empezar a aplicar a las distintas ofertas que les interese. Entonces más adelante en este video les voy a ir mostrando por medio de la plataforma cómo funciona, cómo pueden escribir y sobre todo qué decir, ¿no? Para que los acepten en un voluntariado que es al fin y al cabo una manera de viajar barato, es pues, como un intercambio de unas horas a cambio de hospedaje y eventualmente comida porque no siempre es así. Pero antes de pasar directamente a la plataforma quiero contarles algunos tips bastante básicos para que los acepten en esos voluntariados. Primero que todo lo que tienen que hacer es inscribirse a la plataforma. En mi caso yo estoy con Wallpackers por un montón de motivos que expliqué en un blog que se llama Wallpackers o Workaway. Yo he probado esas dos plataformas, pero me quedo con Worldpackers. porque Se los cuento en ese post de mi blog que dejo aquí en la descripción del video. Pueden ir verlo y chismosearlo y leerlo y de todo. Dejarme comentarios también si les nace. El caso es que por eso estoy haciendo este video con Wallpackers. Ojo, la plataforma Wallpackers permite que ustedes se inscriban gratuitamente a lo mejor no les gusta, ¿no? Entonces si no les gusta pues no pagan la membresía y si les gusta pues pagan la membresía. Pero cuando se decidan, ojo, les dejo también un descuento con Wallpackers de 10 dólares, es el link que dejo en el primer comentario de este video incluye que ustedes tengan acceso a ella, ¿no? acceso a la plataforma y empiecen a aplicar a todos los voluntariados que ustedes quieran, o sea, no hay límite de aplicaciones, etcétera, pero ya les voy a mostrar, a ah, paciencia, ya les voy a mostrar. A ver, seguro no hay nada. Por eso, primero que todo, lo que ustedes tienen que hacer es pasar varias aplicaciones a varias ofertas de voluntariado. No, que, no se queden con una sola. Háganlo con varias para que no se queden sin nada pues en caso de que no les contesten o no los acepten. Eso en primer lugar. como la persona o el anfitrión que está poniendo esa oferta de voluntariado. A nadie le interesa aceptar a alguien que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué los tiene que aceptar a ustedes y no a otras personas? O sea, no sabemos qué tanta gente está aplicando a esa oferta de voluntariado. Entonces su aplicación tiene que ser súper especial. ¿Y cómo se logra eso? Yo les recomiendo hacer una lista de cosas en las que ustedes sean buenos. Ejemplo, para mí, ¿qué es lo que más me funciona? Bueno, yo hablo tres idiomas, siempre lo pongo en la oferta, obviamente dependiendo de la oferta, pero sé que por ejemplo el tema de hostales siempre necesitan gente que hable idiomas. Aparte de eso, soy periodista y he trabajado en televisión, entonces sé cómo hacer videos, cómo editarlos, sé de redes sociales, entonces tengo bueno, una serie de redes sociales y ya una audiencia construida en ellas como esta bella comunidad de mi canal de YouTube que apenas está creciendo y por eso los invito a suscribirse a este canal. Pero a lo mejor ustedes tienen muchísimas otras habilidades. Por ejemplo, en los temas de eco, yo he visto varias ofertas y son bastante demandadas los temas eco, permacultura, eh, incluso temas artísticos, o sea, el tema de dibujar, el tema de hacer murales, eso también les gusta bastante. Conclusión, hagan una lista de lo que ustedes le pueden ofrecer a ese anfitrión en especial. No hagan copy-paste. O sea, no copien y peguen lo mismo, tienen que leerse mínimamente <laughs> cuál es cuáles son las actividades que piden, ¿no? Los requisitos mínimos de esa oferta para adaptarla. Cada vez que ustedes apliquen, la adaptan, ¿no? Y le ponen algunas palabras, le hacen saber a ese anfitrión que ustedes se leyeron la oferta de voluntariado. También asegúrenle al anfitrión que ustedes van a estar el tiempo que él pone como tiempo mínimo requerido para los voluntarios. En la plataforma se dice cuánto es el mínimo requerido por ese anfitrión. Entonces, ustedes asegúrense de tener ese tiempo, ¿no? A la hora de aplicar, porque en el caso que los acepten, obviamente no los van a aceptar por dos días, ¿sí? O sea, es muy raro que eso pase. Y eso se los cuento pues más, eh, con más detalles en este video que está acá, en ese video que está ahí lo van a ver, que lo explico como, bueno, uno de los desventajas, ¿no? De hacer voluntariados. Obviamente, después de terminar este y este otro video, no se van a ir sin terminar. asegúrense que esas condiciones corresponden con lo que ustedes esperan. Ejemplo, hay unas ofertas que ponen 40 horas a la semana, piden 40 horas a la semana de voluntariado. ¿Qué pasa? 40 horas dividido 5 pues da 8 horas al día, ¿no? Entonces lo que les decía en el video anterior, a mí personalmente yo no aplico esas ofertas. ¿Por qué? Porque me parece que si uno le piden 8 horas al día es perfectamente un trabajo, entonces me tendrían que estar pagando y no simplemente dándome hospedaje y comida. Y ahora sí pasemos a la plataforma como tal. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es entrar al sitio de Worldpackers. Yo ya estoy registrada, ya tengo mi perfil, entonces voy a entrar con mi cuenta. Yo estoy en Worldpackers y le di a oportunidades de voluntariado. Entonces después de oportunidades de voluntariado vamos a todas las oportunidades de voluntariado. Yo por el momento estoy en España, es España. En la ubicación ustedes pueden poner la ciudad que quieran o el país. Yo simplemente puse el país a ver qué hay y me sale por ejemplo en Tenerife unos días de contacto con la naturaleza en el ecoalojamiento. Entonces miren, aquí mismo están mostrando las condiciones de cada voluntariado. Entonces, por ejemplo este, 25 horas a la semana, pues vamos a entrar, ¿qué ofreces tú como voluntario? 25 horas a la semana, pintura y decoración, mantenimiento y jardinería. El anfitrión, ¿qué es lo que ofrece? dos días libres por semana, que eso es clave porque varias ofertas de voluntariado no dan días libres por semana. Entonces tengan mucho cuidado, lean muy bien esta parte, súper bien esta parte, ¿ok? Habitación privada, desayuno, almuerzo y cena. Entonces ofrece el alojamiento y las tres comidas. Entonces por ese lado, súper. Aquí más abajo les, les da otros detalles de la experiencia cinco horas de trabajo que se produjeran en la misma propiedad, visitar la zona con senderismo, escaladas de montaña, etcétera, etcétera. Requisitos español fluido o inglés intermedio entre 18 y 55 años y admite voluntarios solos, parejas y dúos. Entonces la aplicación no tiene requisitos como tal, es de cada oferta a la que ustedes vayan a aplicar. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Quédate al menos una semana y hasta cinco semanas. Y más abajo de las ofertas ustedes van a ver eh, unas referencias, ¿sí? Entonces son las estrellas con las que la gente califica ese voluntariado y ustedes pueden leer ¿no? Lo que escriben y pueden contactar a esas personas, escribirles por interno y preguntarles, y ¿cómo va eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal? Etcétera. Y esas personas por interno les pueden decir, pues con sinceridad, cómo fue ese voluntariado y tal, por si aún tienen cierto miedo, no sé, o no los termina de convencer. Entonces ahora vamos a volver a la página principal y aquí vemos que hay también otro tipo de voluntariados, este, están separados por las opciones. Yo busco sobre todo por sitios, no me fijo tanto en lo que uno haga, sino por sitios. Pero obviamente si solo quieren impacto social en ONGs, escuelas, proyectos sociales, ecológicos, etcétera, pueden perfectamente buscar los que están acá, proyectos ecológicos. Entonces, bueno, aparecen varias cosas. A ver, voy a buscar algo en Alicante. A ver. Ay, miren este se ve súper. Entonces, bueno, aquí estoy llenando entonces la aplicación, entonces le voy a decir todo eso que les dije ya. Bueno, entonces uno termina, lo envía, entonces le doy enviar y aquí perfectamente ustedes pueden ver que le sale a uno, eh, bueno, el anfitrión tiene cuatro días para responderte, si no la solicitud expira, y te recomendaremos buscar y aplicar a otro lugar, entonces es bastante fácil, o sea, si no les contesta, pues aplican a otra. Pero en general yo les recomiendo ir aplicando a varias al mismo tiempo y así si les salen varias, y los aceptan en varias, ustedes deciden con cuál se quedan. En todo caso, cuando a uno lo aceptan, uno también tiene que reconfirmar ese voluntariado, ¿no? Para que quede ahí mismo agendado en la plataforma de packets Y lo deben hacer también por seguridad, porque si no reconfirman y luego van allá, no registran en ningún lado que ustedes efectivamente están allá. Entonces, por temas de seguridad, deberían hacerlo. Y se me había olvidado decirles otra cosa y es el tema del perfil. Entonces, les recomiendo llenar su perfil al máximo posible que es más o menos como un currículum, como si estuvieran llenando un currículum, pues también llenan muy bien el perfil para que la persona vea con qué cuenta. Esto implica también poner foto, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido como este video de familiarización con las ofertas de voluntariado con Worldpackers. Eh, muchachos, les recuerdo que tienen 10 dólares de descuento con el link que está en el primer comentario, en el comentario destacado de este video o si no, simplemente pongan en mayúscula el código de descuento vieja que viaja cuando vayan a pagar y automáticamente les descuenta unos, unos dolaritos ahí que pues siempre suman, siempre suman, siempre suman. Un besote. ¡Mua!